Arkadaşlar herkese merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün arkadaşlar farklı bir konseptle sizlerin karşısındayım. Bugün Muğla'da yapılan otomobil fuarıyla sizlerle birlikteyim. Sizlere şimdi otomobil fuarındaki arabaları tanıtıp göstermeye çalışacağım. Öncelikle şöyle genelde klasik arabaların olduğu bir fuar. Zaten bu fuarı da başlatan klasik otomobil fuarı öncelik yaptı bu fuarda. Şöyle görüntü alalım. Ooh. Ödedim sokacaklara köleliği On yaşında elimde gezeyi Gördükçe tüylerim ürper Sokakta güller sen de sen Bir anda görür gölgen Bir anda gelir gizler Düşman olur hep içer Sevdiğim kardeşler Görecekler elbet türkü Bak bir gün, bir gün, bir gün Bir gün, bir gün, bir gün Görecekler, görecekler Er ya da geç bir gün görecekler ki Haklı kim haksız inanırım orada çalışmanı bırakın kalsın Kimse bilemez zaten Muhateme kalmadı bakın ünler Bir anda taranır döner Onunla bilinip yok neyse Bir kadına umut vaat ettim Adımda kalbime kestim kahretsin Elimde kürekle bastım kuyumu Bir mezarda buldum aga sorumu Ölmedim hala diriyim biç Bir anda sokakta karşımda biri Elimde bir anda olmayan denizde Horozunsuz iyi çırar yeni gel yeni gel yeni gel yeni gel Kimler kimlerle bir oldu bu bu Bu sokaklar Kendime kefere dolu bir silahım var o da bulamadı yolu Konumda besledi yıllardı kurdu Sırtımda izini taşıyıp Umutlarım hiçbir zaman yakaladı Kırıp sana kanadım güç Değerler geldim buralara Kekler bir koy bir kenara Bir an bekliyor bir yolu Son bana bekliyor mu güç Değerler geldim buralara Kekler bir koy bir kenara Bir an bekliyor bir yolu Son bana bekliyor Perfect. Evet. Arkadaşlar yüksek ses var. Telif yememek için videoların üstüne genelde hep ses atmış olacağım. Şu an bile sesim belki zor geliyordur. Umarım sizler için faydalı olmuştur bu videomuz. Bu yemekler için arkadaşlar beğenmeyi unutmayalım. Ve yorumlara açıklama kısmında da açıklamanızı yazın. Çekimlere şimdi devam edeceğiz. Perfect.